ہائی گائز السلام علیکم میں زویا زویا شیخ آپ کو اپنے چینل فیشن اینڈ میں ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے بالوں کو گرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی آسان نیچرل ٹوٹکے سے صرف یہ ایک پھل یوز کرنے سے آپ کے بال لمبے اور طاقتور ہو جائیں گے گائز ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل سکے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف